kuweza kuanza kupata wateja au kupata kazi so kuna vitu kadhaa ambavyo huwa ni muhimu sana kuweza kuviangalia kama designer ili uweze kufanikiwa kupata kazi huko katika uh, creative industry lazima pia ujue ni nature gani ya watu ambao unadili nao ni sehemu gani naweza nikapata wateja wazuri na vitu vingine kama hivi lakini swala la kwanza na ambalo ni muhimu sana kwanza anza kujibrandi wewe kama designer ukishajijua kwamba mimi nataka nililei ni kwenye nichi gani umeshachagua kwamba mimi nataka nifanye commercials Aa, ah, katika real estate lab nataka nifanye commercials katika masuala ya entertainment nataka nifanye commercials katika masuala ya medical au masuala ya hospitali industry yoyote unaweza ukachagua kwamba mi nataka ni bezi labda nifanye brand identity kwenye biashara za online tu eh, nifanye social media branding za brandi mbalimbali. So hapo ndo sehemu starting point ya wewe kuanza kutengeneza image ambayo watu watakupursue. Tengeneza brandi yako kama designer, basically lazima uwe na logo, uwe na kala ambazo unatumia typography na style zingine au element zingine za brand ambazo unatakiwa kuwa nazo. Kwa ukishaanda vitu kama hivyo, ni dhahiri sasa unaweza kuwa na uwezo na confidence ya kuanza kutafuta client wa kuweza kuwahaya ili waweze ambao wanaweza kuhaya ili uweze kuwafanyia kazi mbalimbali. mbali opportunity ziko kubwa biashara nyingi kwa sasa ziko mtandaoni ba wanajitangaza saluni wanajitangaza sijui biashara za commercials kama real estate eh, na biashara zingine nyingi wanajitangaza kwao unaweza ukaona fursa ya kupata kazi ni kubwa kuliko ambavyo watu wanafikiria kwa hiyo unaweza ukatengeneza posters vipeperushi au njia zingine zote za advertisement ukawa nazo ili uweze kufanya advertisement unaweza ukatumia social media unaweza ukatumia email unaweza ukatumia njia yoyote ile ya online lakini njia ambayo ni effective na mi nakwambia ukiifanya over time itakupa matokeo ni kufanya physical au door to door marketing of course tunaweza tukasema sahii tuko kwenye digital hatuhitaji tena masuala ya door to door marketing kwa wale ambao wana client tayari yes hawahitaji hilo kwa sababu yeye ana wateja wake tayari kwa hata akifanya uh, social media tayari kuna watu wanamwamini kuwepo kwenye presence ya internet au ya social media inamfanya aendelee kuongeza watu watu waendelee kumwonyesha kwamba huyu anafanya kazi nzuri unaona mtandaoni lakini kwa wewe ambao unaanza nobody knows you ni ngumu sana kufanikiwa kupitia internet pekee otherwise uwe na watu wanaosema bwana tembelea mtu fulani anaweza akakupa wateja na ni ngumu sana kupata wateja ambao wanakuwa active. Na nikwambie ukweli ni kwamba kuna levels za kiuchumi ambazo watu wako nazo. Kuna watu wa hali ya chini, kuna watu wa hali ya kati na kuna watu wa hali ya juu wanaokuwa tayari kulipa madesigner na watu wote walioko kwenye creative design ni wale wenye hali ya juu ya kiuchumi, na watu hao unakuta ni wengi, ni mabosi, wako busy, wakati mwingine hata internet hawaingii, hawaingii Instagram, kwa hao watu ukiwafata ofisini ni rahisi zaidi kuzungumza nao na kuonyesha kwamba unaweza ukadeliva kitu fulani wakakupa kazi kuliko kung'ang'ania ukae instagram unaposti au unasubiri uweze kupata wateja ambao ni organic ni kitu ambacho ni kigumu sana kuweza kufanikiwa mi binafsi nimetumia instagram kwa muda mrefu lakini wateja ambao nimewapata wa kuweza kufanya nao kazi by the way wanaweza kuwa ni wakuhesabia napata kwenye platform zingine lakini instagram imekuwa ni ngumu sana i don't know kuhusu wewe unaweza ukashea nami kwenye sehemu ya comment kama unapata wateja wengi kupitia instagram lakini njia nzuri ambayo mi naiona kwa mfano hapa mjini sahizi kuna baa nyingi kuna pabu night club nyingi ambazo wanapiga mziki wanafanya eventi mbalimbali unaweza kwenda kwa sababu mi naweza nikadeliva kitu fulani naweza nikafanya posta kwa package kwa shilingi fulani kwa mwezi try mimi nijaribu hata mwezi mmoja bila kunilipa nitadeliver posta labda kumi na tano kwa mwezi wanajaribu wakiona ina, inafaa mnafanya nao kazi ukifanya hivyo kwenye ofisi mbili tatu nne hadi tano na lazima utambue kwamba hichi kitu utakiwi kuchoka unaenda kwenye agency yoyote ambayo inadili na mambo ya marketing au nini naambia mi naweza nikadeliver kitu fulani naomba mnitry bila hata kunilipa eh, unaanza kutengeneza portfolio hapo na kutengeneza jina na kutafuta wateja utapata kazi utaenda sehemu nyingine kama ukifika sehemu yote wana uhitaji wa huyo mtu watakupa tu kwa sababu umeonyesha uthubutu na watu wengi siku hizi hawafanyi hivyo wanatuma tu email anakaa nyumbani anasema kazi ngumu hapana kazi sio ngumu lazima wewe utafute njia ya kuweza kuitafuta hiyo kazi ili uweze kuwa hadi tengeneza value mtu akiona umeenda mara mbili mara tatu umeenda hospitali fulani eh, bwana nyinyi mnadili na meno eh mimi naweza nikawadesignia tena ofisi nyingine unaweza ukaenda nao kabisa umeshawasoma mtandaoni uzuri sahizi watu wana website wana social media wana kila kitu ambacho kinaweza kikakufanya ukienda pale ukawa na vitu vya kuwaelezea ambia mi nimewasoma nimeona hapa kuna gap moja mbili tatu nimeshatengeneza posta hizi hapa naweza nikawasaidia kumanage social media zenu au hata kama sio kumanage naweza nikawatengenezea social media ads uh, advertisement mkazitumia kwa ajili ya kukuza biashara yenu watakubali mwisho wa siku utakubali utafanya nao kazi hivyo utaenda sehemu nyingine hivyo kwao mwanzo ni mgumu unaweza ukafanya hivyo kwa miezi mitatu sita mpaka hata miezi kumi usipate watu wengi lakini over time itaanza kupay off na wewe mwenyewe utakuja kushangaa ni kwa namna gani unatengeneza income kubwa kupitia njia hiyo ya marketing ambayo inaonekana ni old lakini kwa mtu ambaye anaanza karia ni muhimu sana kuweza kuitumia baadaye sasa watu wataanza kukurifaa utakuwa hata na kazi za kuposti mtandaoni unaweka utaendelea kutengeneza kipato ambacho kinarikana baadaye utakuwa designer mkubwa ambao utaanza kutafutwa badala ya wewe kuanza kutafuta watu so hiyo ni njia ambayo naona mimi watu wamekuwa wakiandareti sana waifanyii kazi so mi naamini chagua nichi mojawapo ambao unaamini utadeliva vizuri ifanyie kazi fanya do to do marketing tembelea kwenye ofisi yoyote ambao unaamini unaweza uka value kwenye kile kitu ambacho unafanya amshua wakikupa kazi itendee haki lakini baada ya muda naamini utaweza kudeliver kitu kizuri na utafanikiwa sana so niliona leo niweze kushia na wewe hicho kitu uh, kifanyie kazi na ninaamini kitaweza kusaidia na siku moja utarudi hapa utaniambia kwamba joeli ulichoniambia kimenifanikisha na nimefika mbali acha maoni katika sehemu ya comment kama na njia yoyote ambayo unaamini naweza kumsaidia creative designer kuweza kutengeneza income kubwa ili aweze kufika mbali zaidi lakini kama una maoni yoyote pia tofauti unaweza ukashia katika sehemu ya comment na mimi nitajumuika na wewe lakini like video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi waweze kujifunza Jina langu naitwa Joel Kadaga. So kwa wale ambao wanahitaji kujifunza zaidi masuala ya creative design, nazo kozi zangu nyingi sana kupitia website ya joelmediaeducation.com. Unaweza kujifunza zaidi na kupata ujuzi wa masuala ya creative, mambo ya video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro, motion graphics kwa kutumia Adobe After Effects, lakini graphic design kwa kutumia Adobe Photoshop na Adobe Illustrator na kozi zingine nyingi sana. So nimekuwekea link katika description unaweza ukabonyeza hiyo link ili ukaenda kujifunza zaidi kuhusiana na masuala haya ili uweze kushapen skili zako zaidi uongeze ujuzi ili uweze kukompiti sokoni na kutengeneza kipato kupitia creative design sina la ziada see you next time